Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanis. Saya Tira. So hari ni kita orang nak try makan ni. So sebenarnya ni kali kedua. So saya suggest kat Tira makan lah sebab ada pedas. Pedas kurang yang macam tu. So let's try. So kita orang decide nak pakai satu pack ni. So saya punya tak buat lagi. Tira punya dah buat. Cuma tengok merah dia. macam si, um, ah, pasal dia uh, oh. Siri-siri kan? Siri kan? Bijan Bijan? Hmm. Kenapa hmm. aku tak ada bijan? Ada Tak nampak pun Oh ada Okay, macam nak kawan Ambil lah soda tu Okay Nanti dah, boleh lah, tak makan dulu Sama-sama Oh, kita dah air ya? Ready air lah Rahmanirrahim Allah membaikkan hati Marilah kena makin azabana Amin apa yang sangat pedas pedas Betul? Betul weh? tak <laughs> terbakar ni Mulut terbakar eh? Hmm, takutlah Hmm dah kurang air <laughs> So Apa yang didengar tu, okay ni Terbukti lah, akan pedas Tidak akan pedas, so kalau dia ni pedas, kira pedas lah kan? Hmm. yang pertama <laughs> Ternyata pedas lagi sikit Lagi sikit Lagi sikit Lagi hidung, lagi hidung kata tak pedas menipu. Hmm. Dah, hari senang. Apa jadi? Ada saya dah macam Angelina <laughs> Jolie. Aduh.